Löwe-Raffe. Wie geht's dir? Gut. Wie geht's dir, Löwe? Gut. Ach, so ein herrlicher, sonniger, schöner Tag. Genau. Was, was machen wir? Keine Ahnung. Ich will heute nämlich meine Omi besuchen. Ah. Gut, dann gehen wir gemeinsam zu deiner Oma. Super. Alles Schweine Also, gehen wir weiter. So. Eine riesige Feder, nein! Oh. Was, von welchem Vogel ist die denn? Ich habe keine Wurstahnung. So. Jetzt haben wir die Feder gleich weg. Wir haben die Feder gleich weg. Yes, beim super speziellen Staubsauger geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt sind wir aber da. Wir sind jetzt bei da, aber mal Nein, jetzt ist noch ein riesiger Baumstein im Weg. Oh je. Oh nein. Wir springen drüber. Ja. Los. Und nun ist die Geschichte äh, aus.